Tezkor xabar: O'zbekistonda 10 dan ortiq bukmekerlik saytlari bloklandi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor va muhim yangiliklardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda bukmekerlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi 10 dan ortiq noqonuniy saytlarga kirish cheklandi. Bu haqida Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi huzuridagi Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi xodimlari muntazam ravishda internet tarmoqlarida joylashtirilayotgan reklama ma'lumotlarining qonunchilik talablariga muvofiqligini o'rganib bormoqda. O'tgan davr mobaynida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bilan birgalikda 10 dan ortiq noqonuniy saytlarga kirish cheklandi, deyiladi xabarda. Ma'lumot o'rinda respublikada bukmekerlik faoliyati noqonuniy hisoblanadi. Bu turdagi faoliyat uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 191-moddasi qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlar, shuningdek, Jinoyat kodeksining 278-moddasi qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish hamda o'tkazishga binoan javobgarlik belgilangan. Shuningdek, reklama to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga ko'ra, reklamada ishlab chiqarilishi yoki realizatsiya qilinishi qonunchilik bilan taqiqlangan mahsulot to'g'risidagi axborotni, jumladan, totalizator va bukmekerlik idoralari haqidagi ma'lumotlarni tarqatish taqiqlanadi. Manba: Qalampurus.